正信的佛教没人教，为什么把满仪上师请来？这个书圣的上师，我的金刚上师，他有书圣的传承，他这个是在，呃，最早的时候他是追随十世班禅的。你们知道我们在国外，大家知道达赖喇嘛，在藏传佛教的格鲁派黄教里面，啊，有这个三大喇嘛，一大喇嘛呢就是达赖喇嘛，一个就是班禅，班禅。 一个就是张家活佛，张家活佛基本上负责蒙古地带的。那么在青海青藏高原上，达赖喇嘛的这个是负责布达拉宫这个区的。那这个达赖喇嘛是前藏，这个班禅大师是后藏，后藏是青海。这个是中国的这个黄教的传承，它还不是大圆满的传承。藏传佛教分五教，有黄教，黄教叫格鲁派。 是从宗喀巴大师开始确立黄教，穿黄衣戴黄帽。但是大家看喇嘛派的穿黄衣黄帽的，他是属于格鲁派黄教派。那么他的传承来自莲华生，后来从这个宗喀呃宗喀巴大师弘扬开始。宗喀巴大师涅盘的时候，他当时带了很多弟子成功，其中班禅跟达赖还有张家这三个成就了这个。 果地以后呢，格鲁派的这个宗喀巴大师不让他们入涅盘，说你们要这个做众生的鬼犯师，啊要做活佛，要活着，要生生转世活着，活着来教化众生，啊这就是一个活佛转世，黄教的活佛转世制度。那么这个制度下呢，就诞生了这个三大活佛，这是满衣上师的黄教传承是来自世世班禅的，后来他被这个格鲁派的很多活佛认证为转世。 啊，转世活佛认证为阿史黎金刚上师，啊，所以这这个是他的另外一个传承。那么他后期呢，现在在弘扬这个大圆满，啊，为什么弘扬大圆满？因为他发现这个所有的密，啊，密教都叫瑜伽术，啊，都叫瑜伽，都是练相应法的。所有的法都有生起次第跟圆满次第，一个法里面都有生圆次第。 啊，你如果不得句法上师的引导跟教授，你很难得这些传承。他发现这个大圆满的，呃，阿底瑜伽中的这个大圆满心髓部分的是十分的简便，就是成就特别快。后来现在他是，呃，极力提倡大家用大圆满心髓来修学，啊，那么同时他也是有白教，啊，那大圆满是红教的。 啊，那么它有白教，啊，还有这个黑教，还有花教的传承。班禅大师涅盘以后，呃，他这个班禅大师给给他介绍了几个很大的西藏活佛，然后真正有修证的，然后让他去修学。修学以后，他发愿这一生就弘法的一生。他说他这个，呃，看当时的这个宗教政策，因为呃，没有国家以前是宗教寺院都是国家拨款。 他发现宗教事业没有办法昌盛的原因是缺少资金，所以他最后就发愿祈请这个财神，啊，那么这些师傅们的帮助，然后自己就建立一个慈航企业。所以他本身不是个出家的，啊，他是有家庭的，啊，但是他的结婚很晚，因为他这个班禅大师涅槃以后，他才结婚，他四十多岁，啊，就结婚以后他就发心办企业，所以他的慈航集团现在大概。 呃，资产有二十多个亿人民币的资产，啊，是相当成功的，啊，相当成功的。那么他这个成功了之后呢，他把这个钱拿去干什么呢？在西藏，就是大概之前是两百多个喇嘛，现在是供了可能五百多个了，啊，就是去捐钱，啊，送去寺院去供养他们。因为这些大喇嘛，他们重视实修实证，呃，不会宣传，没有 Facebook，也没有微信。 啊，所以说这个没有信众给他送钱，说是这个满衣上师十分发心，就，嗯，去供养啊，这一供养，他们把法就都都就传给这个满衣上师了。大家可能从一些视频上都看到，他走到各地，就是藏族群众、活佛，把活佛积的都是满盈满结的十里。 啊，跑出十里以外去借啊，那这个就是十分殊胜的一个，呃，一个一个他自己做出来的。人不是说凭着自己的虚名，他是真心供养，啊，所以他把这个企业的盈利都用在供养这些大修正者上。所以说大家记住，供养大修正者的这个功德无量，比你这个做什么功德都好，啊，因为你供养一个大德成佛，那这个功德无量，啊，这就是。 那么他这个书生的功德，所以是他把这个藏地的这个佛密的这个系统完整的都融在一身上面，他太多法了身上，啊，所以说我们找一个大部分你们在南阳地区见到的活佛呢，基本上是一个树枝一个树叶会一个法的比较多啊，我就会这个，我就会那个，一个法师他具足了全部的传承的，可能很少见。 就是一派的，因为他们本身有帮派之见。我是红教的，我就学，我就不学白白教，啊，我是白教的，我就不学红教，啊，等等的这些门派之见受束缚了。那么像满意上是这样博大的胸怀，啊，为众生请命，所有的这个佛法，佛法无量誓愿学，誓愿誓誓愿弘扬，那这种心量，呃，现在这个太少了。 呃，你们见到的很多法师都是，你是我的徒弟，哎，你是我的门派的，你不能学别的门派的，你不能学什么去别的，哎呦，这一听都是什么？呃，就是奴隶制时代的典型产物，啊，就是这个都不去不不如法的，所以是到现在大家要有智慧，冲破这些不如法的东西，啊，要有智慧。我们是文明时代，我们是不属于任何人的，我们属于我们自己的，我们要找到自己的真主。 找到自己的佛殿，安住自己的佛堂，然后在自己的心殿中成佛，内成外就，啊，你才真正的能够，呃，寄身成佛，即此肉身成就，而不是做其他的。但是对觉醒者要发愤图强，寄身成就就是用此肉身，不再，不不是去了生死，就没生死了，在这肉身当下就没有生死了，永住永生中。 不再有生死了，不是了生死，有生死还是个对立，我就当下就没生死了，不生也不灭吗？哪里还有生死啊？是从这个地方去修无上的瑜伽术，就是阿底瑜伽，就是大圆满心所在啊。那么这个是满意上是具足了阿史尼资格，具备了这个传法的资格。